Son qalan alətlərimizə də baxaq. Interactivity. Göründüyü kimi videomuza test əlavə edir. Nümunə üçün yoxlayaq. Xüsusiyyətlərdən sualı, sualın növünü, cavabları və düzgün cavabı qeyd edək. Düzgün olarsa geri dönüş teksti, səhv olarsa geri dönüş tekstini yazaq və sonrakı əməliyyatı isə videoya davam, continue olaraq saxlayaq. Bu da nəticə. Bu ə, e, çox da istifadə olunan bir komponent deyil. Sadəcə ehtiyacınız ehtiyac ola biləcəyi təqdirdə istifadə qaydasını göstərdim. Alt yazılar. Videonuzu daha geniş kütləyə çatdırmaq üçün ən vacib vasitələrdən biridir. Müxtəlif dildə alt yazıların yerləşdirilməsi çox ə, e, yaxşı bir fikirdir. Add caption desək burdan saniyə aralıqları və alt yazıları müəyyən edək. Gördüyünüz kimi alt yazı gəldi, düşdü. Bu iş yorucu ola bilər, çünki saniyə aralıqları ilə işləmək çox uzun və bezdirici işdir. Bunu SRT, e, VTT tipli faylları vardır. Bunu onlayn çıxardıb e, daha işimizi rahatlaşdıra bilərik.